kailangan ito na. Ito na yung sinasabi mo na chorus, no? Paborito ko to eh. Ikaw pa rin ang anak ng puso ligaw. Ikaw ang patutungo. mula noon, bukas at kailanman. Niloko mo, niwasak mo, pati mga pangarap ko. Ilan kaya ang tulad mo? Bakit ganyan ang puso mo? Natatawa ko nang marinig ko ang balita nang meron ka ng iba Halos kahapon lang sinabi sa akin ay tayo'y tapos na Okay, bilis naman, sino ba yung mukhang hindi ka kilala? Ilan kaya mga babae ang paluluhain mo? Hi guys! Ayan! Uh, magandang Labor Day sa inyong lahat. Alam ko po nag enjoy kayo. Ayan. Um, may nauuso ulit ngayon. Kung meron ba yung heart and oats, hindi na ako nag nag-react sa mga lalaki, sa babae, kasi it's already been react by a lot of YouTubers. Yan. So, may nauuso ngayon, maliban sa my, uh, uh, my heart went oops, andito yung mga facial expression. Kung ako noon, eh, mahilig ako yung, ah, eh, eh. basta LS ko, di ba? Naririnig niya ako, ah, ah, ah, oh. <laughs> mga ganong bagay na ginagawa ko eh, may mga nauuso ngayon. <laughs> na ire-react natin. Nauso siya ngayon sa sa ano sa TikTok. Ayan. <laughs> Tinawanan na ako. Ayan, yung mga uh, ah, ah. Ayan. Sa ang kantang to ay pag-aari ni Andrew E. Yan. Si Andrew E po ay uh, mahilig po siya sa mga green-minded songs. <laughs> Tatawa ko sa ano. Tapos sa ano. Hindi syempre yung mga, mga bagay na ano, mga sa isip ng tao eh nag, lumilikha ng kalabugan. <laughs> so, magre-react tayo dyan. Alam nyo ba yung, ano yung, ah, uh, Andrew, Andrew, sige pa, sige pa. <laughs> Ganon. <laughs> ganun yun. So, this is it, pansit. Manunod po tayo. React tayo. Pagalingan ng face reaction. Mas parang mas magaling pa ako. Sige pa, sige pa. Eh, eh, oh, oh. ganun ba? Ang pangit tignan sa akin. Hindi ko bagay sila. Sige pa, sige pa. O sige pa. <laughs> so, manood na tayo. And I hope mag-enjoy kayo. And have a nice day mga kabayan. Happy Labor Day po. So guys, nire-ready ko na. Manood tayo. Nandyan sa box, box sa, sa screen ko kayo ng bahala humusga kung sino magaling mga facial expression. Yan, sa tugtugin ng uh, banyo cream. Makikita natin sila kung gaano sila kagagaling. Ito yung una. Papa, sabay ako. Ang ganda niya. So, ganda siya, di ba? <laughs> Ang galing. <laughs> oh, ito na sunod. Ang ganda ng si Debs. Pakatunayan. Pa-cute lang siya, pa-cute. Okay, namatay. edit kagak li Sakit lintok, sakit. Gaganda nila. next, next, next. Ah, Akit din to. Ah, ah, Halata? Lubayag. Ano Pirei de matar? magaling pa ako sa kanya. Mas magaling pa ako sa kanya. Mas magaling pa ako sa kanya. So, yung mga yan, tignan nyo naman ang mga itsura. May pagdidirect pa mga mata. Ayan, nag-enjoy po akong panuorin <laughs> sila. Patay ako sa kakatawa dito. Pero, yan ang gagaling nila sa facial expression. pala. alam nyo ng sinasarapan. Masarap oh, kasi yun. Eh. Masarap. Ang sarap, sarap. Ang sarap. <laughs> so, guys, alam ko nag enjoy kayo sa pinapanood nyo. And I hope na antabayanan nyo ulit ang mga susunod na video ko. Yan. So, sa lahat po ng nanonood sa akin ngayon, please subscribe to my channel. Uh, hit the notification bell for more updates on my videos. And thank you very much. Uh, sana nag-enjoy kayo sa aking video ngayong araw na to. So, God bless and thank you all.